haki. Haki sawa kwa nani? Wasiopenda haki. Kwa jina naitwa Mariamu Isa Ramadhani, natokea wilaya ya Magharibi A, jimbo la Welezo. Mimi Mariamu Isa Ramadhani nilianza siasa hizi toka 92 nikiwa katika chama hichi hichi cha CUF nikiwa na umri usiopungua miaka kumi na nane nafikiria tisini na mbili nimeanza kuitumikia siasa ya chama cha wananchi kafu mpaka nimekuja kutoka kwenye kafu kwenda kwenye kafu kwenda ACT elfu mbili na kumi na nane. Chama cha kafu nimekitumikia muda wote huo nikiwa nasoma mpaka nimemaliza kusoma. Kiufupi, chama hichi nimepata athari kubwa sana kwa chama cha wananchi kafu Nilifukuzwa shule nikatolewa kwenye darasa la mtihani kwa sababu ya chama cha wananchi kafu na mpaka hii leo mimi ni kafu. Nilipotoka kafu kwenda ICT, mimi nilimfuata yule baba baada ya kusema kwamba sisi, baada ya kutokezea mtihani uliotokea, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutuingizia mamluki kati, chama chetu tukagawiwa na tukagawika chama kikagawiwa pande mbili, tukaamua sisi kwenda ACT, tukamfata yule baba. Lakini baba alivyoondoka, aliondoka na siasa ya Wazanzibari, aliondoka na roho za Wazanzibari na alipoondoka Maalim Seif Sharif Hamadi alipoiaga dunia aliacha mambo muhimu sana kwa maslahi ya Wazanzibari, lakini chama cha ACT hadi sasa mimi naongea wameshindwa kuyasimamia yale masuala marehemu Maalim Seif Sharif Hamadi aliyoyaacha kwa maslahi ya Wazanzibari. Tukiachana na hapo, tumekwenda kwenye uchaguzi wa chama ndani ya chama kwenye chama cha ACT. Miaka yote mimi ni mtendaji wa chama cha ACT. Hapo tulivyoanza kuingia, mimi nilikuwa mtendaji wa chama cha ACT. Imefika pahala tunakwenda kwenye uchaguzi ule, leo wanasimama viongozi wale wale wa ACT ambao mimi niliokuwa nafanya nao kazi wananiambia mwisho mita mia mbili. Sisi hatukuzoea hivyo. Maalim Seif alishawahi kuwa makamu, makamu wa kwanza wa rais na aliwahi kugombea nafasi ya mwenyekiti wa chama cha ACT. Alisimamishiwa watu watatu. Kuna mapenzi, kuna kiongozi gani wa Tanzania ambaye alikuwa na mapenzi makubwa kama Maalim Seif? Hakuna, isipokuwa ni Maalim Seif. Walimkubali wananchi Tanzania nzima na duniani kote. Lakini iweje leo ikiwa Mwalimu Seif waliweza kumsimamishia watu watatu kugombea nafasi ya mwenyekiti, iweje leo Babu Duni ashindwa kusimamishiwa mgombea na watu wapigwe marufuku? Maganja alisimama na ma Mwalimu Seif, kuna Kishilungushela alisimama na Mwalimu Seif. Mwalimu Seif hana roho. Heshima aliokuwa nayo Mwalimu Seif Hakuna Mzanzibari yoyote au Mtanzania yoyote alikuwa na heshima ile, lakini ilifika pahala wakatugawa, wakatugawa, wakatupiga full stop. Wale wote ambao walikuwa hawastahiki kumuunga mkono Babu Duni tusiguse hata lile eneo la tukio, na tulipangwa katika harakati za kufanya kazi. Mwisho walitutoa katika mstari, wakatumia njia ya kugawa Unguja na Upemba, wakachukua slogan viongozi wa ICT wakasema chama cha ICT sasa hivi ni chama cha watu wa Unguja walitumia slogani hilo kutugawa, na kweli tuligawika. Wengi wao walilichukua hilo suala wakalivamia, wakasema kwamba mali Hamadi ni mbadhirifu, anatumia, anawagawa Pemba na Waunguja, anafanya hivi, anawafanya hivi. Kitu hicho si kweli. Viongozi wa ICT ndio walolibeba hilo slogan kuwagawa watu, na hatima yake imefika pahala kwenye uchaguzi ule mpaka mabouncer watu wanatoa pesa zao kuchangisha wananchi, mtu anajinyima kukichangia chama cha ACT. Zishapatikana pesa, chama cha ACT kilikuwa kina walinzi wake, kina watu wake ambao walikuwa wanasimamia masuala ya utaratibu wote huo, lakini mwisho wa siku walichukuliwa JKT wakaletwa kwenye masuala ya ukumbi kuja kuhujumu watu, na walifanya kitu hicho, na sisi wengine tulishuhudia kwa macho yetu. Mwalimu Sefu hakutufanyia hivyo. Mwalimu Sefu alikuwa ni mtu wa watu anayejali utu, anayethamini kila mtu na hali yake, hajawahi kumnyanyasa mtu. Haya ndio malengo ya Wazanzibari, lakini leo ACT wamevuka mipaka, wako kinyume na taratibu alizoziacha Maalim Seif. Kama kweli hawa wanania ya Wazanzibari, kwa nini mpaka hii leo wameshindwa kuyasimamia yale makubaliano ambayo tumekuba, wamekubaliana Maalim Seif na Hussein Mwinyi kwa maslahi ya Wazanzibari? Mpaka hii leo hakuna kilichofanyika. Sasa basi, mimi Mariamu Isa Ramadhani nasema mimi damu yangu ni kafu toka asubuhi, na sitabadilika kwenda. Nikichoka siasa, nitapumzika nyumbani, lakini sio kurudi ACT, kwa sababu katika watu ambao hawatakii mema Wazanzibari ni ACT. Chama pekee cha maslahi ya Wazanzibari ni chama cha wananchi kafu ambacho ndicho kilichopoteza damu, nguvu na watu na mpaka hii leo kuna watu wako na risasi miguuni wanatembea kwa chama hichi cha kafu iweje leo tuambiwe sisi eti tunataka kurudi ACT ACT kuna nini mimi silikuwepo huko kipi cha maana walichokifanya isipokuwa ni kutudhalilisha tumekifanyia kazi chama cha kafu miaka ishirini yote tuliofanya kazi hatujawahi sisi kuja kuvamiwa katika ofisi za chama tukafanywa kama tulivyofanywa mwaka 2020 leo viongozi hawa hawa wa ACT waliongoza operation ile tukaja tukavamiwa sisi pale. Viongozi hao wa ACT, kiongozi anakuja anakwambia, manake hapa tumevamiwa, hatuwezi kutoka, wewe unatoka alafu wengine wanabakia. Utatueleza nini kiongozi wewe wa ACT? Sasa cha kuwashauri tu, hizo pesa zao ambazo wamezitenga kwa ajili ya kuwarudisha watu waliotoka ACT eti warudi ACT, watawapa hao hao waliochukua njia zao wakazitoa tumboni wakazipeleka kichwani. Viongozi wakuu wa ACT fanyeni kazi ya chama chenu ili mjitafutie wanachama na kuhakikisha chama chenu kinakuwa imara, lakini sio kuja kuhangaika kuwatafuta watu ambao mlikuwa nao mkashindwa kuwadhibiti kwa kufata akili zenu finyu, eti tu kwa sababu fulani kasema hivi, fulani kasema hivi. Sisi tunajitambua, tunajijua na tupo katika chama chetu, chama mahiri, chama makini ambacho kipo kwa maslahi ya Wazanzibari. Kuonana kwetu sisi na nyinyi 2025 tukijaliwa. Maasalam.